Form up on me. Mark the location. Search for vehicles. Di un uomo? Bene, Enemies ahead! He's ahead. هناك تقف هنا لا يهربون بالسيارة قاعد يقرب قنبله فلا ما هاي بشر بس آه، الفلير الفلير اذا لقيته عنده مهمه <laughs> مو وقته <laughs> Chị ông làm gì chi thế?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 تعال. Marked a location. Marked a location. شنو؟ مالك Dikkat filan bu araya. Watch out! Watch out! Search for vehicles. Search for vehicles. في واحد بالجنب هذا عند البيت هذا في سيارة من فوق من جبل من انمي سبوت Enemy spot. For خالصين هذول هذول جا غير سكواد قدامي قدامي Enemy spotted. Enemy spotted. For real this time. For real this time. Knock out, knock, knock out, knock. خليك حمزي بالبيت بالبيت هذا Marked a location. جوا القنبلة بكيت زدت القنبلة ما عرفت تحط الألغاز Kubecko var kubet nije. Let's go! Let's go! şeye benzin. Dur, dur, Vallahi şefkat fili aram ya. Öleceğim ben. Kıpır, kıpır. Instagram, velho. عشرة ظل واحد عشرة ورا السيارات بهجت بهجت لحقني دم نزلت شكلي لحق لاحق ولك عاش بيضرب طيحته لانك كلت تفنيش 지하 m 들어뭐 흔들어 뭐 흔들어 뭐 좋아 러비야 뭔데 러비야 뭔데 عند حمزه عند حمزه بس سياره ضربوا والله عشان طلعت موقف في ما في ام ضرب هاي شو اسمه مفرعه إيه.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 نعم عاش ولك عاش آه. فرج انت متت لا اي قام اسوي ارقص بعباس وارقص وين متت